kah cinta Dedeh anjen raja diri bapa Lain tega tanya ah diri hidup Bapak-bapak pisah jeng emak merengges kia takdirna Dala bisa anak ầm bằng há được ban xin xa bà điyu sià ban Na khudu ba giao khi ba nhạc từ các lang axi từ ca One chiò từ nhàớ ngàn Ba dimakulu pa bisa diwaliinganukur tapakna ngaikijentma terak lana Anjen ulah letik hati sok sanajan pajauh yang diri bapak Ulah jadi arun sing diri hampura Bapak hampura kembang harepan singsa diyu si tekapan Najan kudu bagang jauh di bapa Nyate kehalang nagang asit te kasihwanci ba aba tenya opa fiz ewali